бағдарламасынан оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз металдардағы электр тогы астын өткізгіштік деген тақырыпқа тоқталатын боламыз өнер сынып физикасы өткен сабақтың жалғасы күтілетін негізгі нәтижелеріміз металдардағы электр тогын сипаттай аласыңдар және кедергінің температураға тәуелділігін сипаттай алатын боласыңдар сонымен қатар жоғарғы температурадағы астын заттарын алу процестерімен толықтай танысатын боласыңдар олай болса жалпы металдардағы заряд тасымалдаушылар яғни байқау тәжірибесі ретінде мына бір тәжірибені ұсынсақ болады яғни ютуб арнасына жазатын болсаңдар толмен және стюзарт тәжірибесі деп қарастыратын болсақ бізде неде бар ютуб арнасында бар қалай жасап көрсетілгендігі толыққанды қарап көрсеңіздер болады яғни ә, бізде металдардағы тасымалдаушылар әрине бұл нелер екен электрондар металдарда электр тасымалдаушылар бұл металдар екендігін көрсететін негізгі тұжырым және тәжірибе турде және лоренстің өткізгіштік электрондық теориясына өздері дейді яғни өткізгіште ток күші электрондардың дрейф жылдамдығына тәуелді деп қарастырады оны отыз алтыншы параграфта кеткен болатынбыз сіздерге яғни ток күшіміз тең болады мына бір формулаға бұл жерде ток күші біз айтқан болатынбыз электр тогы дегеніміз зарядтардың бағытталған қозғалысы деген болады дәл сол секілді яғни осы жердегі ә, ток күшін қарастыратын болсақ ә, бізде е дегеніміз не еді элементілі заряд және n дегеніміз концентрация яғни концентрация бір метр кубта неше электрон бар екенін көрсететін шама және s деген осы негізгі жаңағы біздің ауданымыз иә өткізгіштің ауданы в деген сол жердегі жүрген электрондардың жылдамдықтары деп қарастырамыз ал егер металдар токтың тығыздығы дейтін болса тығыздығы дейтін болса яғни иә, осы бір формамен талдап қарастырады екенбіз бұл жерде ә, барлық букваларды білеміз иә ол тоқталудың қажеті жоқ деп ойлаймын енді өткізгіш кедергісінің температура тәуелділігі жалпы айтқан кезде ә, бізде температура артқан сайын температура артқан сайын яғни өткізгіш кедергісі де артады кемісе температура да кемиді не үшін өйткені бізде температурамыз өткізгіш кедергісіне тура пропорционал яғни оның қандай кедергісіне меншікті кедергісі болсын немесе жалпы кедергі болсын бір біріне тура пропорционалды қарастырамыз енді қарайтын болсақ мына жерде біздің меншікті кедергіге байланысты форманы ашып қарастырғанбыз яғни бастапқы температурадан нөл градус кезіндегі болған кездегі меншікті кедергі альфа дегеніміз кедергінің температуралық коэффициенті әрбір металдың әрбір өткізгіштің өзінің тұрақтысы бұл өзгермейді бұл альфа деп отқанымыз ал т деп жатқанымыз дельтада деген температураның яғни нөл градус қатысты өзгерісі неше градуспен өзгереді иә дельтада дегеніміз бізде не береді т минус т нолевой деген сөз яғни температураның өзгерісін береді деген сөз олай болса мына жерде ашып қарастыратын болсақ ары қарай оны жіктеуге де болады неге байланысты кедергіге байланысты яғни кедергінің температуралық коэффициенті өткізгіштің бір кельвинге бір кельвинге яғни кельвинге дейін қыздырғанда оның кедергісі қалай өзгеретінін көрсететін физикалық шама яғни бір кельвинге дейін қыздырған кезде оның кедергісі қалай ә, өзгеретіндігін көрсететін шама нәтижесінде формуланы былай түрлендіріп қарасақ болады иә ал кедергіні ашқан кезде меншік кедергі оның ауданына байланысты ұзындығына байланысты ашып қарасақ болады форманы ал енді бізде альфа дегеніміз жаңа айттық температуралық коэффициент өлшем бірлігі кепенің минус бір дәрежесі болады иә енді бізде ә, жалпы формуланы түрлендірген кезде қалай түрлендіруге болады осы екі формуланы яғни өткізгіштің кедергісінің формуласын түрлендірген кезде ә, бізде формуланы мысалы айталық мына жерде альфаны тапқан кезде форма қалай түрленеді деген сұрақ туылуы мүмкін альфаны тапқан кезде ол кезде қарайтын болсаңыздар иә осылай форма түрленеді деген сөз альфа деген негізі тұрақты шама бірақ сұраған жағдайда осы талдап ашып қараса та болады немесе осы жерден иарналия бөліп табатын болсақ мына жазып көрсейік иә ол кезде қалай болады жалпы ерді бөлеміз неге бір қосу альфа дельта деп бұл жүрек р дегеніміз өлшем бірлігін білеміз онға тең температураның өлшем бірлігі келби иә. қарастырамыз ал енді осыған байланысты бір есептен шығару жолымен көрсеттік қалай шығаруға болатындығын иә міне мәтіндерді бердік берілгенін жаздық хбж ға келтірдік шешіміне келген кезде формулаларды түрлендірдік толыққанды ашып қарастырсақ болады міне ән деген айтқан болатынбыз бұл концентрация яғни бір метр кубта неше заряд бар екендігін көрсететін шама ары қарай n өзін аштық эннің өзін ашып түрлендірдік ары қарай нәтижесінің формамыз осылай түрленді ал енді бізде жолдың ұзындығының формасы оған тең екендігін білеміз иә бұл жерде жылдамдығымыз теңдейтін болсақ міне молекула физикадағы орташа квадрат формуласын ашамыз ал уақыттың өзгерісінің формуласын орнына біз міне мына бір форма ашып түрлендіреміз нәтижесінде осындай форма келіп шығады ары қарай түрлендіретін болсақ ары қарай барлығы мәндерін қоямыз нәтижесінде келіп шығады бізде бір жарым көбейту он тоғыз дәрежесі метрге дейін иә осылай анықтаймыз енді осы тақырыпты пысықтау мақсатында жалпы төрт есеп берілді осы формулаларды пайдалана отырып есептер шығарамыз жақсы келесі жолыққанша сау болыңдар